По сути, это должно произойти почти одновременно. Вот этот вот очень сильный внутренний импульс на познание себя и одновременное его отпускание. Вот если говорить вот именно о желании по вашему вопросу. Я нет точного, как это сказать, механизм. Но это на самом деле как бы одновременно происходит вот за счет этого и происходит вот это полное разрушение, отождествление. Когда тотальная сила входит вот в эту вот индивидуальность с ней сливается. Индивидуальность сливается с тотальностью. И в конечном итоге эм, себя только сами. И нужно это понять. Только когда вы поймете, что в нужный момент это знание того, что нужно сделать, придет к вам, и вы не сможете этого не сделать только тогда вы сможете остановиться. Потому что вы сейчас э, ищете и вот куда-то устремлены, потому что вы хотите эм, узнать, как. Хотите узнать механизм, хотите узнать, что вам еще не достает для этого. Но нужно понять, что все это содержится уже в вас. И никто извне в конечном итоге вам точно не скажет, и тем более вы точно не сможете это вычислить, опираясь на чей-то опыт, потому что это каждый раз по-новому. И все, что человек может сделать, все, что от него зависит, это наполнять силой и именно светом сознания, сознания своего. Не отягощая его эгоистическими устремлениями и тенденциями. Потому что именно это ведет к большему отождествлению с личностью. Именно это выдергивает из настоящего. Вот, все именно это препятствует осознанию истины. Вот это вот центрирование сознания на гордыне, жалости к себе. И в конечном итоге, когда человек абсолютно освобождается от этого, центрирование на эго. Вот здесь уже и эм, он сам себя как бы подводит к этой истине. Потому что он становится уже прозрачным для всего того, что его притягивает вот, к этому грубому отождествлению. И все, что от вас зависит, это именно устремление к тому, чтобы быть э, чуточку добрее, милосерднее, честнее. Потому что это именно те качества, которые раскрывают вас, которые позволяют вам слиться с этой жизнью, довериться ей и стать, стать свободнее в прямом смысле слова. В то время, когда именно эм, центрирование на личности, оно, наоборот, уводит к страданию, в негативные эмоции.